ए टेकिट जग्गा हेलो साथीहरू गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई है यो चाहिँ अब समातेर चाहिँ यही हनुमान ढोकामा राख्ने गरिन्छ जति पनि फटाका मिलो छ यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने टिक डेटिङ पनि डेटिङ पनि आउनुहुन्छ यो ठाउँमा है सबैजना मल्ल जति पनि राजाहरू हुनुहुन्छ मल्ल राजाहरू यही यतापट्टिको देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको यो दरबारमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो है होइन यस्तो त अब हामीले ए टेकिट जग्गा हेलो साथीहरू गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई है तपाईँहरू सबैजनाले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो होला म जहिले गुड मर्निङ भन्छु किनकि म भिडियो चाहिँ बिहान अपलोड गर्ने गर्छु होइन ल म आज चाहिँ बसन्तपुर आइसकेको छु बसन्तपुरको यो रमाइलो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउनेछु यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै परेवा परेवा हुने गर्दो रहेछ क्या दामी दामी परेवाहरू है ल म चाहिँ अहिले बसन्तपुर आइपुगेको छु है नेक्स्ट डे म बसन्तपुर आइपुगेको छु यो चाहिँ भैरवनाथको मन्दिर ल यहाँ चाहिँ एकदमै भैरव हाम्रो भैरवको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति पनि रहेको छ यो यो चाहिँ अब हाम्रो भैरव भगवान् ल भैरव भगवान्लाई यही भिडियोमा जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन सबैजनाले आफूलाई चाहेको कुरो दर्शन यहीँबाट गर्नु होला है ल यतापट्टि चाहिँ हाम्रो महानगर प्रहरी हनुमान ढोका ल चोरहरूलाई समातेर चाहिँ यही हनुमान ढोकामा राख्ने गरिन्छ हाम्रो जति पनि फटा काम गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई समातेर यही हनुमान ढोकामा राख्ने हो थुन्ने हो है ल बसन्तपुर तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो लाग्यो हेलो ल हाम्रो दे पर्यटक हुनुहुँदो रहेछ है हाम्रो देशमा घुम्न आउनु भएको रहेछ बसन्तपुर चाहिँ एकदम रमाइलो छ यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने होइन एकदमै जोडी जोडीहरू डेटिङ पनि डेटिङ पनि आउनुहुन्छ यो ठाउँमा है सबैजना अब कतिजना हुनुहुन्छ जोडी मैले अस्ति जुन कानेपोखरीको भिडियोमा भनेको थिएँ डेटिङ भनेको नराम्रो होइन डेटिङ चाहिँ एकदम राम्रो कुरो हो एकअर्काले चिन्न मौका हो होइन ल यो चाहिँ अब बसन्तपुर चक्का बसन्तपुर यहाँ चाहिँ एकदम मल्लकालीन ठाउँ हो यो होइन मल्ल हाम्रो मल्ल जति पनि राजाहरू हुनुहुन्छ मल्ल राजाहरू यही यतापट्टिको देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको यो दरबारमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो है यहाँभित्र चाहिँ गएर भिडियो बनाउन पाइँदैन नत्र म तपाईँहरूलाई म भित्रको पनि भिडियो देखाउँथेँ है ऊ त्यहाँ अगाडिको बाटोबाट त्यहाँबाट यहाँबाट भित्र गएर राजाहरू बसेको ठाउँ हेर्न पाइन्छ तर भिडियो बनाउन नदिने भएको भएर चाहिँ म त्यहाँ तपाईँहरूलाई लिएर गइनँ है म माफी चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकारले भिडियो बनाउनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ एकदमै बसन्तपुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै पुरानो पुरानो होइन आकर्षक डिजाइनमा घरहरू बनाएको हुन्छ मन्दिरहरू त्यो बुटै बुट्टाले सजिएको होइन यस्तो त अब हामीले देख्न पाइँदैन नि त अब बनाउने मान्छे पनि हुनुहुन्न होला कालीगढहरू होइन यो चाहिँ एकदमै पुरानो डिजाइनमा र चट्ट देख्न सक्नुहुन्छ होइन आकर्षक पसल पनि ल यतापट्टि बेग्लै खालको रमाइलो रहेछ यतापट्टि इनर मन्दिरहरू चाहिँ भूकम्पको कारणले पहिला भूकम्पको कारणले यिनीहरू भत्किएको थियो यो चाहिँ अहिले बनाएर यस्तो भएको है यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ल यो चाहिँ हाम्रो मल्लकालीन राजाहरू बस्ने यो चाहिँ दरबार हो है ल एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई है यहाँ चाहिँ यहाँ पनि यहाँ पनि भित्र पस्न पाइन्छ टिकट काट्नुपर्छ है तर भिडियो बनाउनलाई पाइँदैन होला म एकचोटि सोध्छु है त म भिडियो बनाउनु पायो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोसहित यो ठाउँको जानकारी दिनेछु है यहाँ टिकट काउन्टर रहेछ गद्दीमा सर यहाँभित्र गएर भिडियो बनाउन पाइन्छ पाइँदैन पाउँदैन ए ल भिडियो चाहिँ बनाउन पाउँदैन रहेछ साथीहरू है यो ठाउँमा म भित्र भित्र गएर तपाईँहरूलाई म भित्रको सबै कुरो देखाउँछु भनेको फेरि मैले यहाँ टिकट काटेर भिडियो बनाएर भित्रको सबै देखाएँ भने आएका मान्छेले चाहिँ हेर्ने के होइन सबै यहाँको गोप्य गोप्य कुराहरू चाहिँ लिक हुन्छ नि त त्यो भएर पनि भिडियो बनाउनुलाई नदिएको होला ल एकदम राम्रो लाग्यो यो त ओहो राजदरबार देख्न सक्नुहुन्छ ल कस्तो बडो रहेछ यो त राजा बस्ने ठाउँ होइन पहिलेका तर पहिलेका मल्लकान राजाहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको ज्या र साथीहरू अघि चाहिँ होइन मेरो अब सामान्य गल्तीको कारणले यो यो जुन यो हाम्रो तार छ यसमा ठोकिएर चाहिँ मेरो बोक्रो झरेर चाहिँ दुर्घटना हुनबाट बच्यो बोक्रो चाहिँ जे होस् बच्न चाहिँ बच्यो है केही भएन टुटफुट भएन थ्याङ्क गड होइन ल त्यही भएर अब आफूले जुन जुन सामानहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो सामानहरू चाहिँ एकदमै यो चाहिँ कुमारीहरू बस्ने ठाउँ है यो चाहिँ काठमाडौँमा जुन कुमारी राख्ने चलन छ कुमारी भनेको चाहिँ एउटा देवताको रूपमै मानिन्छ होइन त्यो चाहिँ यहाँ माथिबाट कहिलेकाहीँ दर्शन पाइन्छ ऊ त्यो झ्यालबाट साथीहरू बसन्तपुर एकदमै रमाइलो लाग्यो है एकदमै यो ठुलो राजाको राजदरबार पनि एकदमै ठुलो रहेछ एकदमै राम्रो तर्कसँगले सफा होइन यो एकदमै पर्यटकहरू आएर पनि पर्यटकहरू पर्यटकहरू आएर पनि एकदमै इन्जोय गरिराख्नु भएको हुँदो रहेछ होइन मैले यहाँ आठ दसजना पर्यटकहरू पनि देखिसकेँ एकदमै यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ चट्ट बसेर होइन घाम अब अहिले हुन त चैतको महिना हो घाम ताप्ने सिजन त छैन होइन तर पनि यहाँको मौसम चाहिँ काठमाडौँको मौसम चाहिँ जहिले पनि चिसो भइराख्ने कारणले चाहिँ यहाँ एकदमै घाम ताप्ने मान्छेहरूको पनि भिड हुने गर्छ एकदमै माइन्ड माइन्ड एकदम फ्रेस हुने ठाउँ रहेछ है रमाइलो ठाउँ छ र सबैजनाले अब बसन्तपुर पनि देखिहाल्नु भयो होइन बसन्तपुर एकदमै भिड हुने ठाउँ एकदमै रमाइलो ठाउँ तपाईँहरू आएर टाइम पास गर्न पनि सक्नुहुन्छ केटाकेटी घुम्न लिएर आएर टाइम पास पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ अगाडि चाहिँ एकदमै यहाँको लोकल आइटमहरू यहाँ बेच्दै बेच्नु हुँदो रहेछ है ल यहाँहरू त विभिन्न आइटमहरू पाउँदो रहेछ नेपाली खुकुरी होइन ए यहाँ चाहिँ एकदमै व्यापारिक केन्द्र पनि रहेछ यहाँ चाहिँ एकदम पुरानो पुरानो सामानहरू के के पाउँछ त यहाँ एकदम पुरानो मौलिक आइटमहरू मात्रै हो पाउने ए ठिक छ यो चाहिँ अब होइन यो चाहिँ अलिकति अब हामी नेपालीहरूले किन्नलाई चाहिँ अलिकति असम्भव त हुँदैन होइन तर पनि यहाँ चाहिँ अलिकति महँगो हुने गर्छ अब हामीलाई त अब महँगै लाग्छ होइन त्यही पनि पुरानो आइटम अहिलेको जमानामा पुरानो खालको आइटम पाउनु नि ठुलो कुरो हो होइन सबैजनाले जति पनिजनाले अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है ल अब तपाईँहरूले बसन्तपुर पनि देखिहाल्नुभयो एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ ल अहिलेको यो हाम्रो भ्लग चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु म नेक्स्ट भ्लग अर्को ठाउँ लिएर आउनेछु तपाईँलाई ल त्यति जेलसम्मको लागि सबैले च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है ल बाई बाई सबैजनालाई